Ha? Tuwan-tuwa sila. Oh. Ito na ko to. Oh. Tuwan-tuwa sila. yung mga alaga ko nun hindi ko na naasikaso halos dahil sa pandemic <clears throat> kaya yan I, ilan na lang sila dati marami sila eh, eh hindi ko na nga naasikaso yung kulungan at medyo hindi ako naglalabas ng bahay hmm. kaya Gala-gala na lang sila. kahit pa paano may napagkukunan kami ng makakatay, uh, maayo ulam na alas eh <laughs> nagsasawa na nga mga bata sa manok eh pero maganda pa rin may alaga kang ganito para kahit pa paano eh pagkakakailanganin eh meron kang makukuha at makakatay uh, ulam ay luluto kaya pong buhay namin dito sa, sa bukid medyo masarap na medyo may halong tsaga konti tsaga kaya nagtyaga kang mag-alaga, may uulamin. Di po ba? Ayan po yun. Sarap po itong tagaan manok na to. Halo-halo na po ito. Iba-ibang lahi na po itong mga manok na to. At sige po, sa susunod na lang po hanggang dito lang po muna siya nga po pala eh, ang napapakinabangan po namin dito madalas ay eh, araw-araw eh, yung itlog po alas ko minsan araw-araw eh, nakakakuha kami ng tatlo hanggang lima yan po ang ano at itlog po napakahalaga po ng na itlog lalo na po ngayon napakamahal po ng na itlog kaya ayun laking pakinabang din po Sige po.